taungi wikisha nima nyanani nima nyachika ande ini niwi taji i tanako i tatiwi nima yo kisha nyanondo takiwi kisha nima dios yo tasana nyaniwi nyojibi yo nyakunda vainina yuku nandiso kwachi non dios takunda vainina yuku naba nanda takunda vainina ndisha Dios kasananira shandi nivi nandiso kwachi sachi niman Dios yoo chindeña nivi nyakunda inina ndindiso na kwachi shaña nishina kandisha na yi taniman Dios chindeña nivi nyakunda inina ndiyi kuta tabaa tanda sachi yi ndikoi noi no yiba y Dios. Tando o, ongibi koni kando yi, no yibi yo. Taniman Dios, chindeña nibi, nyakunda inina, ndisha, Dios kasananira, sha kwachina. Chi, shakisananira kwachi, ñaniman diba akano, ñaku shanda chiño, no nibi, no yibi yo. Tandisha, shobiniña, diwa yo, sha kwachi, soña kachi ta Jesús sina shika shinra. kara sina kachi da sa. Yo kwa nika ton koni kain shindo. Ta un unkainya shindo bitin. Chibitin unguchiño kundendo konisondo ndi ton yo. ta ni man Dios. Ni nanyanda toña shindo. sana kashi nyando. ndasa ba'a kuntikondo yichi nyanda. sa chiniman dios yo, ombasa ka'aña ndasa kuiti to'on miña ta ka'aña ndata yo mi to'on ña xiniso'oña ni ka'an dios sa ka'aña shindo ta niman dios yo, ndato'oña xindo yukiako kivi ña vaxi ta chino sikoña ña to'i nonivi chinti ñantichi ñakomi niman Dios nakiña ñayo'o tataxiña ñantichi yo'o nda'ando nyakunda inindo ndi'i ñanda ndi'i ñava'a komi yivai ku ñava'a komi ñakankia nika'i xindo ndi niman Dios nakiña ñantichi tataxiña ñantichi yo'o nda'ando nyakunda inindo ndi'i ñanda kachi ta Jesus sina shika shira. Tonyo kanya diva shiyatin kibi nya shika shinta Jesus usi ni inina. Tani kaka kata Jesus sina shika shira kachira sa. Salo kakwiti kumani tangoni kandoji. Tasaya alo kwiti kibi tatuku koni kandoji. sachi saloka kibikumani tandikui noi noyo yibai Dios kachita Jesus shina shika shira tasaba na shika shira nikana kachi kachina sa yukia koni kachi ka ka tuun ñanikara shinyo chinikara saloka tango ni kayora tasa ya alo kuitikibi tasa tuku koni yora sāchī kōrā nō yō yīvā rā kāchī rā. Yūkiyā kōni kāchī tōng yō, ñā nī kā rā shīn yō. Tātū kū, dā kā tōng tā na kāchī na sā. Yūkiyā kōni kāchī tōng, sā lō kūtī kūmā Jesus, shinira dikonina, dī kōni na, dā kā tōng na rā Tuku ni ara kachira shina. Anko nindo, kunda inindo yukia kachi ton, nya ni kaishindo, nya kachi sa, saloka kwitikumani, ta ongoni kandoji, ta sa, ya alo kwitikiwi, ta tuku konindoji, nya ndishanda, kuton yo, ndindo, kwakundo, tanda vini kando, tamikiwi yo, nani binyo yo, Waani konina. Takusi ni inina. Tando baralo kuitikibi. Kuchuchu ni inindo. Tasa kishanya sini. Takunakanya inindo. Ndatan yobi ndo oninya nyasha koni kaku saya. Saa kundo ondo. Ndeni shobi nya yo. Tamisha yati, kaku sayanya. Tasa tanti ini ya kaku sayanya taku si ini ininya tasa nanto sonya anti inya jobini ni shobinya ciku si ini ininya shanya kaku ingata nyojibi yo data yo nyaninto onya yo sako nyakunto ondo kibibashi chikwakuninto nindo, sya shanya koin tasa kisha kiwi nyandiko tukui shin indo, takusi ni inindo, tanda nyi niwi ungu chinyo na kinda na nyasi kunaka inindo, takiwi yo omba sanda kato o kandoji ji, ta nyandi shanda kuto o nyakain shin do bitin, di i nyandu kundo no jiwai dios shinda ji kiwi, jiwai di sha ta shiranda ando, di i nyandu kundo no ra, tanda vitin, un tan kundo da niña va non Dios, shinda yiki vi. Da va andu ya non Dios. Tana doña tasa ta kunaka andino oña si, inindo. Don yo, caña Jesús, kuntera, noña andiba yo. Da kivi, shinitayo, tanda vitin, da tasa na indoo xin tongo nya yogbi kundaa inindoo, tabiti kisha a kibi ña kai xin do xin Tandisha na tongo ka xin xin do xa a ji bai, ta kibi kundaa inindoo tongo yogo, tasa a mi indoo xin non dios, onbasa kon kwa kundaa bi non dios, shando. Chindisha mi Dios. Kibini inira shinirando o. Sachindo kibini inindo shinindo yi. Takandishando ji, kishi non Dios. Kei no y Dios takishai no yibi yo. Tabiti kei no yibi yo. Tandikoi no i no yibai Dios. Kachi ta Jesús sin ashika tanda kuina xikashira nikana kachinasa bitin to'oña kaxini kuña ka'un xindi bitin ombasa ka'un to'on ñayo'vi ni kundainindi ta bitin kundainindi ndi ñandixa onko ndañi ñaombasa xini'un ta'un ta'anka ndaka to'on nivi yo'o xa xinindi un ña xani sinina ta xa'a ña yo'o kandixa ndi yo'o kun tata kishinon Dios. Kachina, shinta Jesus. Tasa, ta Jesus, nikankara shina. Andisha, kandisha ndo yibitin. chini, kisha nya kuitani nondi indo. Tasa, nyinyindo, noondo beemindo. Tasanda ko matondo yii. Tandisha, ombasa ko matoin. Chiyibai Dios, yora shin. Ndatoiña yo shindo, ñaungunti ini inindo. Tanako ñabainindo, xa ni yondo shin. Barandisha, deni shobindo ñoyibi yo. Taunguyi bindo, tachikande shimindo. Chiyi, shakundei no yichi ombaa yo. Cachita Jesús, shina shika shira.